ikusten dugu orain arte hartu diren neurriak oso eskazak direla, ba, bakarrik zenbait profesionalen dako mesederako eginak daudenak eta horregatik pensatzen dugu ba, neurri hartu behar direla, bai eh, sindikatuekin eta baita ere parlamentuan, orain hartu diren erabakiak guretzat dezeptzio, nolabait esateko dezeptzio txiki bat izan dira, ba, hartu diren akordioak ez direlako nahiko, beharrezkoak diren e, neurriak asetzeko. Guk pensatzen duguna da, profesionaltasuna beharrezkoa dela, baina hortarako e, baldintza duinak izan behar dituzte profesionalak, plantillak eh, egonkortasuna izan behar du, eta kasu honetan, naiz eta Europar batasunak agindu, ez dira behar diren neurrietara behinbeinekotasuna e, eh, murriztu, baita ere e, zenbait lanpostuetan behar beharrezkoa ikusten dugu eta baita ere osasun departamentuak esan zuen, hitza eman zuen e, plantilla e, zabalduko zuela, eta adibidez profesionalen inguruan, baita ere fisioterapeuten inguruan, baita ere administrarien artean, eta ez, du, ez dute hitza bete egin, eta horregatik pensatzen dugu ez da e, une, une ontako gauza bakarrik, baizik eta epe luzerako e, e, dauden beharrak asetzeko e, hartu behar ditugu lan neurriak eta mobilizazioaren bitartez lortuko dugu bestelakorik ez delako. Gurea da indarra, gora guztion osasuna eta lan balintza duia あ